الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبع العظيم أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة of wonders. Assalamualaikum semuanya. Mari kita sekolah di MTS Islamiyah Palangkaraya. Ayo sekolah di MTS Islamiyah Palangkaraya, oke? Okay?